хәтфәгәм түрінді кең иген қырлары иркәли күңелне турғайлар жырлары яшидер улы қырлар гел сағынып көтәдір ясайын сайын шәл ябынып Сіз ялғыш итім әгіз туған яқ қырларын қалдырып кетім тұрғайлар тұрғайлар сіз ялғыш итім әгіз туған яқ қырларын қалдырып кетім әгіз қырлар үстінде турғайлар қағына көңілім ғаманда шуларны сағына білігіз қадірін туған яқ бергені ең яқын, ең ғазиз тек туған жергені ялғыш итмәгіз туған яқ қырларын қалдырып кетмәгіз турғайлар турғайлар сіз ялғыш итмәгіз туған яқ сіз ялғыш итмәгіз Туған яқ қырларын қалдырып кетмәгіз Турғайлар, турғайлар, сіз ялғыш итмәгіз Туған яқ қырларын қалдырып кетмәгіз Туған яқ қырларын қалдырып кетмәгіз